好嘞，仨，仨，仨。 තනකොළ කපන මැෂිමක් හරි ගෝසාකාරී ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයේ නිහඬ පරිසරය හොඳ තෝතැන්න තේරුම් අරගෙන ඒකට අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව අපි පුළුවන් තරම් දහම තුල ඉන්න බලන්න ඕන. දැන් කැලේකට ගියත් ඒ ඒ ඒ බාධා නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට පස්සේ වෙනත් බාධාවක් එනවා නේ. කොයි වෙලාවෙ වෙලා පත්තායෙක්යිද සර්පයෙක්යිද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. එතකොට ඒ අවධානය දෙන්න. ඊට පස්සේ විස මදුරුව, මක්කුළුව කුමින් ඉන්න සර. ඒගොල්ලෝ විද්දත් එහෙම. ඒකට එතනත් මනස බින්දෙන තැනක් නේ. ඒකට බාධාවල් නැති තැනක් වන්න බෑනේ. හැම තැනම කුමන හෝ ස්වરૂපයකින් බාධාවල් තියෙනවා. ස්වરૂපය වෙනස්. ගණාරණ්‍යයකට ගියාම නෑ. ඔන්න ඒකත් නතර වුණා හොඳයි ආයි. ඔය ඇන්ජිම ස්ටාර්ට් වුණොත් හොඳයි. <laughs> හොඳයි. ආයෙට කරනවා. <laughs> වැරදිලා නතර වෙන්නේ නැති හිර වෙලා. වෙනතුන්ට තියෙන ගැටලු එහෙම අහන්න බලන්න. දැන් විශේෂයෙන් දැන් මේ මනස තුල කාලය ගත කරද්දී මේ තමයි මනසේ ස්වභාවය. එහෙම හිතුවනේ හරිම හරි මේ තමයි මනසේ ස්වභාවය. කොයි වගේ ස්වභාවයන්ද මනස ගත්තේ? මනසේ පැවැත්ම කොයි වගේ උදාහරණයකින්ද දක්වන්න පුළුවන්? ඉස්සර ලොකු කාරණයක් විග්‍රහ කිරීම සඳහා භාවිතා කරේ උපමාවක්. නේද? උපමාවක් තමයි නැත්තම් නිදර්ශනයකින් උපමාවකින් උදාහරණයකින් තමයි ලොකු කාරණයක් සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශ කරන්නේ. තව වරුවක් කියන්න කියන්න ඕන දෙයක් එක එක උදාහරණයකින් කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද මනසේ ස්වභාවය? මේ තමයි නිවන කියලා දැනුණා. කොහොමද නිවන දැනුනේ? ඈ ආ සිත නැති කරගත්තාම නිවනයි කියලා දැනුණා. දැනට හිත තියෙනවනේ නේ. ඔගේ සිත කියන කොටසක් තියෙනවා සිතිවිලි කියන කොටසකුත් තියෙනවා. ගොඩාක් දෙනෙක් ඔය සිත කියලා හඳුනාගෙන තියෙන්නේ සිතිවිලි. තේරුණා නේද? සිතිවිලි තමයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ සිත කියලා. සිතිවිලි සිත නොවේ. සිත කියන්නේ සිතිවිලි නොවේ. රහතුන්ට නැත්තේ සිත. සිතිවිලි තියෙනවා. මම රහත් වෙලා නැහැ හොඳේ මාව දාන්න එපා හරීම කරදරයක් ඒක මම රහත් වෙලාවත් සෝවන් වෙලාවත් මොකක් ඒ මොකෙක්වත් වෙලා නැහැ මම පාඩුවේ ඉන්න සාමාන්‍ය සත්වයෙක් මාව ගණන් හදන්න ඕනේ නෑ. අඩුවට හදන්නත් එපා, වැඩියට හදන්නත් එපා. නිකන් පාඩුවේ ඉන්න දෙන්නකෝ. එතකොට ඉවරයි. <laughs> නිකන් පාඩුවේ සත්‍යයක් හැටියට ඉන්න දෙන්න. හේ <laughs> ඇති. අඩුවට හදන්න ඕනත් නැහැ වැඩියට හදන්න ඕනත් නැහැ. තමන්ව තමන් හදාගන්න එච්චරයි. නමුත් බණ පොතේ තියෙන දේ හැටියට සාගත ධර්මයේ හැටියට අරියත් භාවය කියන තැනදී සිත නැහැ සිතිවිලි තියෙනවා බුද්ධත්වයේදීත් සිතිවිලි තියෙනවා සිත තමයි නැත්තේ. මොකද මේ සිත කියන්නේ? කියන්න බලන්න සිත කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? මමත්වය. හරි. තව තව වචන වලින් අනිත් හැම වලම මොන මොනවද කියන්න පුළුවන් ඈ? චේතනාව. චේතනාව. ඔව්. ඒ ඒ මම අහන්නේ ඒක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. කියන්නේ දැන් ඒක අපි අර සිත කියන එකට විවිධ වචන පාවිච්චි වෙනවා ඒක හරි සිත කියන්නේ චේතනාව මමත්වය හරි මොකද්ද මොන වගේ ස්වરૂපයක්ද ඔව් ගැඹුරින් මතුවෙන දෙයක් ඔව් ගැඹුරින් මතුවෙන දෙයක් මෙතන මේ මේසෙ තියෙන ධර්මාසනේ ආසනේ මේසෙ තියෙන. ඕකේ සිත පෙන්වන්න ඕකේ සිතවිලි පෙන්වන්න බලන්න පුළුවන්. එක එක ওই විදිහටනේ ඕනම භාණ්ඩයක් එක්ක ඕනම දෙයක් එක්ක අපිට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක කාරණයකින් අපි මේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේසෙ පෙන්නලා ඕකේ සිටිවිල්ල පෙන්නන්න ඕකේ සිත පෙන්නන්න සමාන විදියට ලබනවා නම් මේ සිත අයිතියක් දැනගන්න සිතක් කියන මේසෙ වෙන. ඒක තමයි මේසයක් කියන හැඟීම තියෙනවා සිත සිටිවිල්ලක්. මේක මගේ නොවේ කියලා හැඟෙනවනේ. ඒක ආරයාගේ මේක මගේ නොවේ අරයාගේ කියලා හැඟිච්ච ගමන් තමයි ඉරිසියාවට ගන්න. හෝස් ගන්න. එක්කෝ මේක අපේ කියලා හැඟුණා නම් ඉරිසියාවට ගන්න නැහැ. තේරෙන්නේ? සිත කියලා කියන්නේ සුභ හෝ අසුභ. තාවයක් පදනම් කරගෙන ඇතිවන ඝනත්වයට ඒ කියන්නේ මෘදු බව නැති බව, අනතිබාණී බව නැති බව. ඒ කියන්නේ මමත්වයේ දැඩි බව, ඝනත්වය. දැන් ටිකක් අල්ලගන්න පුළුවන් නේ. තේරෙන්නේ නැද්ද ඒක? එතන නැත්තේ මොකද්ද? සිත කියන එක එතන පවතිනවා නම් මෘදු බව නැහැ. මමත්වය නැති බව නැහැ. කියන්නේ මමත්වයේ තියෙනවා ඝනත්වයේ තියෙනවා. මමත්වයේ තියෙනවා ඝනත්වයේ තියෙනවා. ඒක හොඳයි කියලා ගුණ වෙච්ච සම්මත දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් නරකයි කියලා ගුණ වෙච්ච සම්මත දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳයි කියලා දෙයක් ඝනත්වයෙන් අල්ලගත්තහම ඒකම නරක වෙනවා. තේරෙන්නේ? මේ අපේ රට මේ මගේ රට මා ඉපදුණු රට හැදෙන වැඩෙන රට මිය යන රට තදින් අල්ල ගන්න. <laughs> මොකද නෑ හොඳයි. ඉතින් අපි මේ විදියට අල්ල ගන්නකොට ඉන්දියානෝ ඉන්දියානු විදියට අල්ල ගන්නවා පාකිස්තානෝ පාකිස්තාන විදියට අල්ල ගන්නවා යුක්‍රේන් යුක්‍රේන් විදියට අල්ල ගන්නවා රුසියා රෂ්‍යා විදියට අල්ල ගන්නවා ලෝක යුද්ධයද නැද්ද? මා ඉපදුණු රට වගේම මව් රට මම මේ උදාහරණයක් දක්වන ඊළඟට ශරීරේ මේ මගේ පංචස්කන්ධය මා ඉපදුණු පංචස්කන්ධය මා හැදෙන වැඩෙන පංචස්කන්ධය මා පෝෂණය කරන පංචස්කන්ධය කියලා ගමු හරිනේ මොකක්ද එතන වෙන්නේ ඝන බව මාන්නේ ඇති බව. අනතිකාණී බව නැහැ මම මාන්නේ ඇති බව ඇති වෙනවා මෘදු බව නැහැ ඝනත්වය තියෙනවා. ඒ තුල නේද සියලු පීඩන සියලු ප්‍රශ්න ඇතිවන්නේ පීඩනයක් මත නේද ප්‍රශ්න හටගන්නේ ඊළඟට මෙතනින් මේ විදියට තදින් ගල් අල්ලගත්තට පස්සේ දේශාභිමානී භාවය ලෝකේ වැඩි අඥානකම ඒ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජනතාවගේ වැඩි වෙන තරමට. ඒක කවුරු පිළිගන්නේ නැහැ කිව්වට. අපි හිතන්නේ ලෝක සම්මත ඒක හරිය හොඳ දෙයක් කියලා. දැන් ඉන්දියාවේ එහෙම මිනිස්සු ගොඩාක් වෙලාවට ඒ මිනිස්සු හිතන්නේ අහස තම වහලයි පොළොව තම ගේ බිමයි කියලා. ඒ තරමට දේශාභිමාන අපි නම් එහෙම හිතන්නේ නැහැ අපේ ගෙදර විතරයි අපේ ගෙදර අනිත් ඒවා අපි නෙමෙයි කියලානේ. ඔව් ඒක ගෙදරට කොටු වුණු දේශාභිමානයි. අරග රටටම කොටු වෙලා එයා හිතනවා අහස වහලයි පොළොව මගේ ගේ බිමයි කියලා. ඒ නිසා මිනිසුන්ට හැමතැනම টয়ලට් තියෙන්නේ හැමතැනම ඉඳාගන්න ඇඳක් තියෙනවා හැමතැන මොන දැනගෙන අතර කරගත්තාම යාගේ හතනවා ලොරිය පල්ලේ හරි නිදාගන්න ලැබුණා මේ මිනිස්සු කොහොම දේශාභිමානයේ පොළොව බදාගෙන නිදාගන්නවා හරි ෂෝක් හරි ෂෝක් දේශාභිමානය හම්දුරුන්ටත් මේ මගේ පන්සලයි හරි අනිත් ඒවා මගේ නොවේ ඒක වටේම බලාකුළු බෙමි ගන්නවා රවුම් කරනවා කැටයන් කරනවා කැටයන් අදිනවා දේවාල හදනවා ඒවා කඩනවා වෙනස් කරනවා මේ මගේ පන්සල මා ඉපදුණු පන්සල මා හැදෙන වැඩෙන පන්සල මා මැරෙන පන්සල හරිනේ හරි ඔව් මිනිස්සුත් ගෙවල් වල එහෙමයි මේ මා ඉපදුණු ගෙදර මේ අපේ මා ගෙදර මා හැදුණ වැඩුණ ගෙදර මම මැරෙන ගෙදර <laughs> ගෙවල් වලත් එහෙමයි මිනිස්සු මොනවද තියෙන්නේ මෙතන මානෙ ඇති බව අනිති මානෙ බව නැති බව. එතකොට හිතක් කියන්නේ මොකද්ද? ඝනත්වයනේ. ඕනම දෙයක් එක්ක ඝනත්වය. සිල්වත් බවත් එක්ක ඝනත්වය හටගත්තොත් එයා හරියට අපුරෙක්. දැහැමි බවත් එක්ක ඝනත්වය හටගත්තොත් ඒත් එයා හරි නපුරෙක් එයා දෑමී කියලා ඉතින් හිතාගෙන ඉන්නේ එයා හදාගත්ත ලෝකයේ තුල ඒක හරියට. බොන මිනිස්සයා දැහැමී කියලා හිතනවා බෙදා හදාගෙන බීම. ඒක දැහැමි බවක් හැටියට එයා සලකන්නේ නේද මන්ද? බෙදා හදාගෙන බීම. <laughs> එයා හිතන්නේ ඒක තමයි දැහැමිකම. ඒක තමයි සත්පුරුෂකම. එතකොට මේ ලෝකේ දැහැමි භවය කියලා දෙයක් ලෝක කවුරු හරි උපත්යෙන්ම කවුරු හදලා නැහැ. ඒක සමාජයෙන් සමාජයට, පුජ්‍යලයාගෙන් පුජ්‍යලයාට, ආගමෙන් ආගමට, තමන්ගේ මනෝභාවයෙන් මනෝභාවයට එයා හදාගන්න දේ එයාට හරි. ඒක වැරදි. වැරදිත් එයා හදාගන්න concept එක ඒ ඒ જાතියට ඒ ඒ ආගමට ඒ ඒ අයට එක හරි. ඕකට කියනවා සම්මුති ලෝකය. සම්මුති ලෝකය. කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා සම්මුතියක් පැනෙවුවාම ඒක සම්මත වෙනවා. එතකොට අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? සමුත් ලෝකේ තියෙන දේවල් අල්ලගත්තාම ඒවට කියනවා දික්ටිගත භාවය. සම්මුති ලෝකයක් අල්ලගත්ත නිසා අපි කොතෙන්ටද වැටිලා තියෙන්නේ? ආ. දික්ටිගත භාවයට වැටිලා තියෙනවා. දික්ටිගත. අන්තවාදිත්‍ටි අනන්තවාදිත්‍ටි වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි දෙයක්. දැන් අපි මේ ධර්මය අහලා අහලා අහලා මේක දිට්ඨියෙන් නිදහස් වෙන්න භාවිතා කරගන්න නැතුව මේක දිට්ඨිගත භාවයක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර අන්තවාදිට්ඨිය වලින් නිදහස් වෙලා අනන්තවාදිට්ඨියේ පිහිටියා වෙනවා බලන්න බුදුහාමුදුරුව හොයාගත්තේ මම හොයාගත්තේ නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි මේ ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මට තේරෙන විදියට මම කියන්නේ මේකේ තඩු ලුහුණුකම් ඇති. ඔබ ඒක රස බලලා කියන්න මම හොද්දක් හදනවා. ඔබට රස බලලා කියන්න පුළුවන් ලුණු වැඩි දාටුට. රහද නැද්ද? නෑ හදපු කෙනාට සමහරලාට ලුණු වැඩියෙන් කන කෙනෙක් වෙන්නේ. එයාට ඒක රස ඇති. එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඒ මිනිස්යාගේ රසට අනිත් කෙනාට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි. ඔබ තේරුම් කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම් මධ්‍යස්ථ දේශනාවක්ද කරා. කිසිම දෘෂ්ටියකට නොවැටෙන කිසිම සංකල්පයකට නොවැටෙන කිසිම අන්තයකට නොවැටෙන මානව ධර්මයේ මනසක් සිවුම් කරන්න පුළුවන් මෘදු කරන්න පුළුවන් නිදහස් කරන්න පුළුවන් නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන් මමත්වය නැති කරන්න පුළුවන් සුවිශේෂී මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ගොඩු සිත කියලා ගොඩක් කලාට පාවිච්චි කරන්නේ ඔය සිතිවිලි වලට. යටි සිත කියලා භාවිත කරන්නේ මේක සොයාගෙන යන ඔබේ වගකීම් උත්තරමයි. ඔබට ප්‍රඥාව නැමැති ඉන්ද්‍රියක් තියෙනවා හරි වැරදි සොයා ගැනීම සඳහා නාසයේ ඉන්ද්‍රියෙන් ගඳ සුවඳ සොයා ගන්න බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඇස නැමැති ඉන්ද්‍රියෙන් වර්ණ බෙදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දිව ඉන්ද්‍රියෙන් රස වගේ දේවල් බෙදා ගන්න පුළුවන්. කන කියන ඉන්ද්‍රියෙන් ශබ්ද වල තියෙන මිහිරි අමිහිරිකම් තාල රටා බෙදා ගන්න පුළුවන්. හරි. විශ්මිත නිර්මාණයක් නේ. මානව සත්‍යය හරි ලස්සන නිර්මාණයක්. කණෙන් කරන දේ ඇහෙන් කරන්න බෑ. ඇහෙන් කරන දේ නාහෙන් කරන්නත් බෑ. නායෙන් කරන දේ දිවෙන් කරන්නත් බෑ. දිවෙන් රස විඳින දේ ඇහැට දැනෙන්නෙත් නෑ. ඒක පුදුම දෙයක් නේ. ඩක් අපේ මේ ගැජමැටික් එක ගැන හිතලා බලනකොට ඒක හරි පුදුමයි නේ. අසුබ විදියට දකින්න පුරුදු වුණාම ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ ආස නැති වුණාම නිවන් දකින්න පුළුවන්. එහෙ එහෙම එහෙම නෑ. මොකද ආස නැති වුණාම හරි ආස වුණාම හරි ඒව මනෝ සංකල්ප උඩම තියෙන දේවල්. ආස වෙන දේ සංකල්පිත දේවල් මත තියෙන දේවල් ආස නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ සංකල්පිත දේවල් තුල තියෙන දේවල්. එතකොට ආස නැතිවීම හෝ ආස ඇතිවීම කියන දේ මම දන්නේ ඒ තුල ඒ තුලද නිවන තියෙන්නේ ඒකනේ බුදුහාමුදුරන්ව තේරුම් ගන්න බැරි වුණානේ පින්නතුනේ ඒ කාලේ හිටපු මිනිස්සුන්ට. බුදුහාමුදුරු ආස නැහැ කියනෝ හොඳට දානේ වළඳනවා. හොඳ ආරාම පිළිගන්නවා. හොඳ මල් වතු මල් ආරාම වගේ වාර ගන්නවා. රජ අසුන්වල වැඩ ඉන්නවා රජුන්ට අනුශාසනා කරනවා ලෝක යුද්ධ නතර කරනවා දැන් මේ ලංකාවට වැඩම කරලා තියෙන යුද්ධ නතර කරන්න කියලා කියනවනේ නේ චෝදර මහෝදර යුද්ධ යක්කු යුද්ධ කුබාන්‍යම් යුද්ධ ඕව නැති කරලා තියෙනවා අදාහගන්න බෑ ආසාවල් නැති කෙනෙක්ද ආසාවල් තියෙන කෙනෙක්ද වෙලාවට කියනවා තමන්ගේ ගම් ප්‍රදේශයේ රට පැත්තෙන් හමන හුලඟත් සැපයි කියලා කියනවා බණ පොතේ තියෙනවා එහෙමද? ඉතින් හිතන්න බෑ බුදුහාමුදුරු ආස නැද්ද ඥාතීන් බලන්න කියලා යනවා. තමන්ගේ සහලේ ඥාතියෙක් තමන්ගේ මේ උපස්ථායක කරගන්නවා. තමන් කැමති කෙනෙක් යන නුවණ තිබුණු දෙන්නේ අනුරස්සාවක කරගන්නවා. ඉතින් සංඝ පිරිසක් හදනවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරට ඒ දවස්වල දේශනා මතක් කරා සමහරව නිගන්ට උදවිය හැම ඔබ වහන්සේ ආසාවල් නැති කරා නම් කැලේට ගිහිල්ලා පාඩුවේ ගහක් යට ඉන්න ඕන. තේරුණානේ? අපිට අපිට උනත් එහෙම කියයි. ධර්මයක් ඇත්තටම අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා නම් ඕම මේ කැමරාවල් දාගෙන බණ කියන්නේ නැහැ. ලස්සන ආසන හදාගෙන බණ කියන්නේ නැහැ. කැලේකට ගිහිල්ලා මේ ගහක් යට ඉන්න ඕන. ඒකනේ ඔය කොහේ හරි කුටියකට එළියටවත් එන්නේ නැති හාමුදුරුවෝ හිටියම් මිනිස්සු ගිහිල්ලා වැඳලා ඉන්නේ රාතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා. එහෙම ඉන්න ඕනද නේ? ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා බුදුහාමුදුරුවෝ. මොකද මිනිස්සුන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දේපල ප්‍රශ්නේ. නේද? දේපොළ වලට ආස වීම. හොඳ නෑ දේපොළ වලට ආස නැත්තම් හරි එයා නිවන් දකිනවා. ඒ නිසා අපේ රටේ වැඩිපුරම ඉන්නේ කිසිම දෙයකට ආස නැති අය. ඔව් මොකටවත් ආස නැහැ. නියම මිනිස්සයා. ඒ ආමුදුරු මොකටවත් ආස නැහැ. ආයුෂෝ ඒ හැමදෙරෙම ඉන්න මාධ්‍යයන් වල බණ කියනවද නෑනේ මම ඕවට ආස නැහැ මාධ්‍ය වල ප්‍රසිද්ධ වෙන්න මම ආස නැහැ YouTube එකේවත් බණ කියනවද අපු නෑ මම ආස නැහැ YouTube එකේ බණ කියන්නේ පන්සලක් හදනවද නෑ මම ආස නැහැ ඕ පන්සල දුම් කරදරේ වාහන පාවිච්චි කරනවා අපු බෑ වාහන පාවිච්චි කරන්න ආස නැහැ කරදරයි හාමුදුරු ඉන්න තැන වැසිකිළියක්වත් හදා ගන්නද? අනේ මං ඌට ආසනය ඌ හොදන්න කරදරයිනේ. මං ඔය කැලේට යනවා අවශ්‍ය වෙලාවට. <laughs> ඒ වයි ඉන්නවද නැද්ද? ඒ වයි ඉන්නවා. ඒම හාමුදුරුවන්ට හම්බෙලා තියෙනවා. මං ඔය ආසනය. හාමුදුරු කුටියක් හදා කොයි වුණා. ඌ හරි කරදරයි ආසනය. අපේ 100 කෙනෙකුත් හිටියා එහෙම කිසි දෙයකට ආස නැහැ වාහනයක් දැක්කහම කියන්නේ මේව මහ පොළොවට බරයි. මේ භූමිකම්පා වෙන්නේ මේ පිටරට තියෙන යකඩ ගොඩවල් මේ ගෙනල්ලා දාගෙන මේව පාට බරයිද මේ වාහනේ කොච්චර බරයිද කියලා තමයි යා ගණන් හදන්නේ. පොළොව දුවන්නේ පොළොවේ දුවන වාහන ටික ඒ තරම් බරයි. මේ මේ මේවා මේවා මේ අපරාධ මේ පොළොවට බර වෙනවා මොකද මේ ආසාව සහ ආසා නැති බව කියන්නේ දෙකම ඔළුවේ හදාගන්න ආකෘතිය සංකල්පය ඔබට ආස නැති දේවල් තියෙනව වෙන්න පුළුවන් ඔබට ආස දේවල් තියෙනව වෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි පුජ්‍යලයාගේ තියෙන දැඩි බව තවත් පෙන්වන අවස්ථාව ආස නැති බවෙන් දැඩි වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ආස ඇති බවෙන් දැඩි වෙන්න පුළුවන් මේ දෙකම තෘෂ්ණාව තමයි. ආස නැති බවින් දැඩි වෙනවා ආස ඇති බවින් දැඩි වෙනවා. දැන් මම මේ කියන්නේ ආස වෙන්න කියලාද? එන ආස නොවෙන්න කියලාද? ඒත් මේ පෙන්නන්නේ මනසේ ස්වභාවය ඉස්සලා තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ සංකල්පය අයින් කරලා දැම්මට පස්සේ එයා ඒ දෙයට ආසාවක් ඇතයි කියන තැනට ගෙනියන්නත් බෑ ආසාවක් නැතයි කියන තැනට ගෙනියන්න. එතනද හොඳ මේ සාහිණාංශේ පැවසූ ඒ ආසාවක් ඇති තැනට ගෙනියන්නත් බැරි නැති තැනට ගෙනියන්නත් බැරි තැනද හොඳ එහෙම නැත්නම් අර ආසා නැහැ කියන තැනට. ඈ කුලේ ප්‍රවේශ එක හොඳ ආසාවක් ඇතයි කියන තැනට ගෙනියන්නත් බෑ ආසාවක් මෙතන තමයි අර නිවැරදිම ඇත්තටම අර ආසාවල් නැහැ කියන තැන හරියට නම් කරන්න පුළුවන් එතෙට. අතන ආසාවල් නැහැ කියන තැන නම් කළාට එතන තියෙන යම් ගැටුණු ලක්ෂණයක්. දැන් තේරුණා නේද? මනස කොනතරම් සියුම්ද? සංකීර්ණව. එවනම් මොනම දෙයක් එක්ක හරි මෘදු බව නැත්නම් දැඩි බව ඇත්නම් මානය අනතිබාණී බව නැත්නම් මානය ඇත්නම් මොකක්ද එතන තියෙන සිතක් නිසා මා තුල මා දුටු දෙයක් තමයි මට යම් කිසි මේ මේ වැලිකටයක් තරම් දෙයක් පොඩ්ඩක් හරි තේරුණා නම් ඒ තේරුණ අවස්ථාවේදී ඒක මහරගල ඒව මේව නෙමෙයි මේ මානව සිතෙහි තියෙන ස්වභාවයක් තේරුම් ගැනීමක්. මම තේරුම් වෙච්ච දෙයක් තමයි දැඩි බව. දැඩි බව මා තුළින් ඔව් අඩු අඩු වීම. ඒක තමයි මම ලබන සැනසීමක් ලබන්න, සුවයක් ලබන්න හේතු උනේ දැඩි බව අඩු වීම. ඝනත්වය අඩු වීම. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේක තේරුම් ගත්තාම එයා මානවයෙක් නෙමෙයි 아무තු සතෙක් කියලා. එහෙම 아무තු සතෙක් නෙමෙයි මානවයෙක්. ස්වාමීනන්දේ හිතයි දෘෂ්ටියක සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක සිත නැතුව ගියාට පස්සේ දෘෂ්ටි තියෙන්න පුළුවන්ද? දෘෂ්ටියක් සමග හෝ සංකල්පයක් සමග හෝ වචනයක් සමග හෝ සිත කියන්නේ දැඩි බව. එතකොට දැඩි බව දුරු වුණාට පසුව එයාගේ දැඩි බව දුරු වෙච්ච ප්‍රමාණයටම ඒ දෘෂ්ටියක තියෙනා වූ ඝනත්වයත් අඩු වෙනවා. සංකල්පයක තිබෙනා වූ ඝනත්වයත් අඩු වෙනවා. වචනයක තිබෙනා වූ ඝනත්වයත් අඩු වෙනවා. සිතක තියෙන ඝනත්වයත් අඩු වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයට යාගේ අඩු වෙනවා. ඉතින් ඝනත්වයේ අඩු වීමේ ප්‍රමාණයන් හතරක් තමයි මාර්ගඵල හතරක් කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. අවස්ථා හතරකදී ඝනත්වයේ අඩු වීම බලන්න මිනිස්සුගේ ඝනත්වය අඩු නම් දැන් යුක්‍රේන් රෂ්‍යා දෙකේ දෙන්න දෙපැත්තෙම අයගේ ඝනත්වය අඩු නම් අච්චර කුඩු නැගිලි අච්චර රටක් විනාශ වෙන්නේ යුද්ධය දිනන මිනිස්සු පර දෙනවා කදාන මිනිස්සු දිනන්නේ නැහැ යුද්ධයකින් මිනිස්සු පරාදයි යුද්ධයේදී නෑ. ඊටත් වඩා මිනිස්සුන්ට වේලාසනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් දෙන්නෙක් මෙහෙම සටන් වෙනවා. වදින්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් තේරුම් ගන්නවා මේක ජයග්‍රහණය අහවල් කෙනාට පරාජය අහවල් කෙනාට කියලා. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මුලදීම බාර ගන්නවා. අර ඔය තියෙන එක එක බොක්සින් ක්‍රීඩා වෙනවා. ඒවයි සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අනිත් කුජලයා මෙයාගෙන් පරාජය බාර ගන්නවා. එයාට බව් කරලා එයා කියනවා මම බාර ගන්නවා පරාජය කියලා. එතකොට සතුටක් නෑ. අරයට ජයග්‍රහණය දෙනවා. මෙයාගේ හොම්බකට තැලෙන්නෙත් නෑ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා රටක් හරියට තේරුම් ගන්නවා නම් මේක මේ මේ එක්තරා කොටසක් මම පරාදයි කියලා ආන්න සටන් වෙන්න වදින්න ඕනේ නෑ. වේලාසලින් තේරුම් අරගෙන එයා බාර ගන්නවා. ඉතින් අර අතන තියෙන්නේ ඝනත්වය අඩුකම. ඝනත්වය අඩු වෙනවා නම් හැම දෙයකම එයා එනවා යථා තත්ත්වයට ස්වභාවික තත්ත්වයට එන ඝනත්වය අඩු වෙනවා. ඒකට තියෙන්නේ දිට්ටි තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා හුව ඒ ඝනත්වය අඩු වෙච්ච කෙනාගේ ඒ ප්‍රමාණයට ඝනත්වය ඒ දිට්ටිය තුල ඒ ඝනත්වය අඩුයි. දැන් දික්ටිගත භාවයන් උනත් පරිහරණය කරනවා. දැන් සම්මුති ලෝකයේ සම්මුති පැවැත්මක් තමයි අනුගමනය කරන්නේ. දැන් දලයි ලාමා හාමුදුරන් වහන්සේ එක එක ආගමක උසවලට ගියහම ඉතින් අර ඒ හැම ආගමක චාරිත්‍රයක්ම කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. කරනවා නේද? ඉතින් අපි වුණත් සමහරලාට ගියාම දේවාලයට ගියාම පඩු දාන්න වෙන්න පුළුවන්. පූජා වට්ටි තියෙන තැනට ගියාම ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒ පූජා වට්ටියක් තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. පෙරහැරට ගියාම එහෙම වෙන්න පුළුවන්. පිච්චමල් පූජාවට ගියා ඒක කර මට දිට්ටි නෑ ඕව ඕන්නේ ඕන්නේ ඕන්නේ කියලා හිටියොත් මොකක්වත් උපන්දින සාදයක් හදනවා. ඕ ඕව දිට්ටිගත දේවල් ඔක ඇති දෙයක් නැහැ නේ. ඔක තියෙන්නේ පාම් පිටිනේ. ඕක ඇති දෙයක් නැහැ කියලා. අයිසින් පාමිට තින්නේ නේද? ඒ ආෝක සංකල්පයක් ඕක අපේ එකක් නෙමෙයි කොහොමද එකක් මොනවාද? ඒ ඔක්කොම ඕනම දෙයක් දැඩි බවට අල්ලගෙන කරන මිනිස්සුත් ඉන්න පුළුවන්. ඒක තේරුම් අරගෙන දැඩි බවක් නැතුව පරිහරණය කරන කෙනෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් කියන්න බෑ එයා දිටිගත භාවයටපත් වෙලාද තේරෙනවද? දැන් පන්සලකට පඳුරක් දානවා. මම හොඳට ගණන් හදලා බලලා තියෙනවා. මම අහන්නේ ඇයි දැම්මේ පඳුරක් ඒකට කියලා අහනවා. ඉතින් මිනිස්යාන් දෙන උත්තර විවිධයි. එයාගේ දිට්ටිගත භාවය. එයාගේ සිත සංසවා ගැනීම සඳහා එයා කරපු දෙයක් ඒක. දැන් අපේ මන්තය තේරුම් ගත්ත නේද? හැම දෙයක් එක්කම සම්බන්ධ වෙන්නේ සිත කියන தත්ත්වය තියෙනවා නම් ඝනත්වය. ඒක සුභ වෙන්න පුළුවන් අසුභ වෙන්න පුළුවන්. දික්ටිගත වෙන්න පුළුවන් සංකල්පගත වෙන්න පුළුවන් වාචික වෙන්න පුළුවන්. ඒක ජීවිකාව සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන් ව්‍යායාමයේ සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන් සතිය සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන් ඈ සමාධිය සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන් මුළු ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේම කරුණ වල එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද අපි කරන්නේ? ඝනත්වය ඝනත්වය අඩු කරගන්න. ඝනත්වය අඩු මේක අර හරි ස්ථාවර තනක් තියලා අර සංඥාවපත් කරගන්න නැති නිසා මේක ඇත්තටම දේශනා කිරීම හරි අමාරුයි. දේශනා කරන උදවිය සම්මුති ලෝකේ වැටෙන්නේ පිස්සු ගන්න. ඇයිතින් කියවනෝ කියවනෝ කියවනෝ ඒකද කියලා අහුවම ඒකත් නෙමෙයි කියනවා. මේකද කියලා අහුවම මේකත් නෙමෙයි කියනවා. කර්මද කියලා අහුවා මේකත් නෙමෙයි කියනවා. එහෙනම් කොහොමද ඔය ක්‍රමයක් නැහැ කියනවා. දවසක් කිව්වා ඒවා. සායිලාංශය කෙනෙකුට කිව්ව ක්‍රමයක් නැති භාවනාව ලෝක කොහොමද කරන්නේ? ක්‍රමයක් නැති ඒවා කරන්න බෑ. ඒක හරිය ගැඹුරු වචනයක්. නමුත් වාචිකව එකපාරට ඔළුවට ආවහම මේකට ක්‍රමයක් නැහැ. කියලා යා අදහස් කරගන්නවා ඇත්තටම මේකට මොකුත් ක්‍රමයක් නැහැ නිකම් මේක විලම්භීත ධර්මයක් බණ හරි අමාරුයි නේද ඒ කියන්නේ මිනිස්සයා ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය තුලින්ම මේක හොයන්න උත්සාහ කරේ ඉතින් සිද්ධාර්ථ උත්තමයන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වෙන්නට පත්තෙන් කොච්චර රැවුල් දිගට වවාගත්ත සෑහෙන්න දාර්ශනිකයෝ ඉෂිවරු යෝගීවරු සිටියද නැද්ද සිටියනේ ඇයි ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි වුනේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාත් ඒගොල්ලෝ ළඟට යන්න ඉගෙන ගන්නවා ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි වෙච්ච එකක් මේ ඔබ අප හොයන්නේ කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. දිග රැවුල් තියෙන දැක්කාම නිකන් මහා ඉසිවර ලොක් එකක් තියෙන හිට අපි හරි බයයි. මොනවා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද දන්නේ ඒ තරම් දේවල් මේ මිනිස්සුන්ට හැකියාවල් තියෙනවා. මෙහෙම කල්පනා කරාම කෙනෙක්ගේ ආත්ම 500ක් එහාට ගිහිල්ලා බලලා කරතුරු ලෙඩක් රෝගයක් ගැන ඇහුවොත් එහෙම මේ රෝග නිදානයට කර්මය කර්මයේ සැකසිච්ච තැන ඉඳලා කියනවා. මේ රෝගයට බෙහෙතක් කියලා ඇහුවාම මේ අර ලැබ් වල පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ මේක ඇතුලෙන් විශ්ව ඥානයෙන් බෙහෙතක් දෙනවා. වෙනස තියෙන්නේ විශ්ව ඥාණයෙන් දෙන දේ ලෙඩ සනීප වෙනවා ලැබ් එකෙන් හදපු එකෙන් නැති වෙනවා ඒ නිසා ඒ ලැබ් වලට වඩා පුදුම මේ ශක්තිමත් ඥානයක් තිබුණා නමුත් ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තමයි මෙන්න මේ මනස මොකද ඒ ඇත්තෝ මේ ඉන්ද්‍රිය ශක්තියම පදනම් කරගෙන තමයි වැඩ වෙන්නේ තේරුණා නේද ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය පදනම් කරගෙනම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි අපි අපි කරන්නේ මොකද්ද මේ? අපි ධර්මය අහන්නේ ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය පදනම් කරගෙන. භාවනා කරන්නේ ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය පදනම් කරගෙන. සොයන්නේ ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය පදනම් කරගෙන. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ රහත් වෙලා ඉන්න හැරි උත්සාහ කරන්නේ ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය පදනම් කරගෙන. මාර්ගඵල ලබන්න උත්සාහ කරනවා ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය පදනම් කරගෙන. කවදාවත් කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අර ඉසිවරුන්ට උනේ ඒක. තේරුණා නේද? ඉතින් මගේ සිද්ධාර්ථ ගෞතම උත්තමයන් වහන්සේ හරි පුදුමයි කියලා මට මේ තේරෙන විදිය මම කියන්නේ. ඔබ හරි වැරදිද කියලා බලාගන්න. මේක මම හරි කියන්නේ උන්වහන්සේට හොයලා හොයලා හොයලා තේරුණා මේ මේ වැරදිච්ච මිස් වෙච්ච තැන. මොකද්ද තැන? මේගොල්ලෝ මේ මමත්වයෙන්මයි මේක සොයලා තියෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය පදනම් කරගෙනමයි මේක සොයලා තියෙන්නේ. මට බැරිද මේ ඉන්ද්‍රියන් අතහැර යන ගමනක්? ඉන්ද්‍රියන් අතහැර යන ගමනක් මට නැද්ද? අන්න තේරුම් ගත්ත සියුම් විදියටම මේක මෙන්න මෙහෙම වෙනකොට ස්පාක් වෙනවා කියලා <clears throat> වාහනවල අර ගිනි ගන්න. මේ මේකත් තියෙන්නේ එතන. ඒ ගිනි ගැනීම ඇති වෙනකොට තමයි පිපිරීම හටගන්නේ. නේද? ප්ලග් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්ලග් එකේ ගිනි ඇවිලෙනවා. එතෙන්ට තෙල් එකතු වුණාම වාහනයක් පුපුරා යනවා පිස්ටන් එකක්. ඒක බෝම්බයක් වගේ පුපුරාගෙන යනවා අපිට ඔය සයිලන්සර් නිසා ඇහෙන්නේ නැහැ නැත්තම් ඉතින් කන් අඩි පැලෙන සද්දයක් <laughs> එන්නේ එන්න සද්දයක් තියෙනවා ඒ වගේ තමයි අපේ මේ මනසේ පොඩි පත්තු වෙන තැනක් හොයාගත්තා සංකල්ප මත පත්තු වෙන්න පුළුවන් දික්ටි මත පත්තු වෙන්න පුළුවන් හොඳයි කියන සංකල්ප වලින් පත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. නරකයි කියන සංකල්පය මත පත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. මධ්‍යස්ථයි කියන සංකල්පය තුල පත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. නිට්ටයයි කියන සංකල්පය තුල පත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත්‍යයි කියන සංකල්පය තුල මේක පත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. අතහැරීම කියන සංකල්පය මත පත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. අල්ල ගැනීම කියන සංකල්පය මත පසු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මොනවා වුණත් මෙතෙන්ට මේ ඉන්ධන සැපයීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් ඒවා මොකෝවත් නොකර ඉන්න ඕන කියලා අනන්තවා සංකල්පයකට එනවා මුකුත් කරන්නේ නැහැ ඒව කරොත් එන්නපත් වෙනවා කියලා ඔන්න ආ ඒ හදන්නේ තියෙන්නේ. තේරෙනවද මතේ? මට ඔක්කොගෙම පත්තු වෙනවා කියලා ආනන්ද හඳුරු කිව්වා. දැන් මම ඔන්න ඉන්නෝ ඉන්නෝ පත්තු වෙන්නේ නැතුව කියලා. ඒකත් පත්තු වෙනවා. දැකලා තියෙන සූක්ෂමතාවය මේක භයානකත්වය. ඒත් පත්තු. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔක්කොම පත්තු වෙනවා මොකද්ද කියන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා පත්තු වෙලා යනවා. මොකද වෙන්නේ? ආනන්ද හඳුරු කියන මොකද්ද බණ කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා පත් වෙනවා. ඔන්න අපිට වෙන්න දේවල්. ඈ පත් වෙනවා. එහෙම පත් වෙනවා. නැත්තම් බොරුවක් කියන්නේ කියලා පත් වෙනවා. නැත්තම් විකෘති කරනවා කියලා පත් වෙනවා. ඔකට කියන්න දෙයක් ඉතින් අන්තෝ ජටා බහි ජටා. ඇතුළෙත් ගැට පිටත් ගැට ගැට පිටත් ගැට ගැට ගැට ගැට ගොඩයි. මේක ලියා ගන්න පුළුවන් ද ලේසි කෙනෙකුට. ඔන්නෝකයි අපි කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂේ සත්‍ය අවබෝධ කරන්නේ. තේරෙනා නේද ඒක? ස්ත්‍රී එක් පුරුෂයෙක් සත්‍ය අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. නිවන් දකින්නේ නැහැ. අපේ සමාජයේ ඉන්නවනම් නිවන් දැකලා නිවන වැරදි කියලා හරි කියලා යෝජනා කරන චෝදනා කරන අය මම හරි සන්තෝෂ වෙනවා. පුදුම ප්‍රශ්නේ කියන්නේ නිවන් නොදැකනේ ගොඩක් අය ඔබ බොරුවක්, ඔබ වංචාවක් කියන්නේ දැකලා නැතුව. ඒක හරි අවාසනාවන්තයි. ඒක මිනිස්යාගේ තියෙන දුර්වල බව වඩා කැපී පෙනෙන අවස්ථාවක්. එමන අපේ මූලික අදහස මූලික පාඩය තමයි මෘදු බව කිසිම ආධ්‍යාත්මික පැන නගින්නා වූ දෙයක් සමග දැඩි බව ඇති කරගන්නේ ඇයි ඇති කරගෙන වැඩක් නැහැ සම්මුතියක් ලෝකේ පවතින සම්මුතිය පවතින. දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයි කියලා ඉන්න මිනිස්සයා ගිහලා ඉතින් වෙන රටක ව්‍යාපදිංචිය ගන්නවා. එතකොට ඒ රටේ පුරවැසියන් මේ රටේ පුරවැසියන් එතකොට රට මාරු වෙනවා. තමන්ගේ ගේ කියලා හිතාගන්න එක මාරු කරලා වෙන ගේකට යනවා. එතකොට ගේ මාරු වෙනවා. මගේ වාහනේ කියන එක තියෙන එක දීලා තව එකක් ගත්තා. එතකොට වාහනෙත් මාරු වෙලා. සංස්කෘතිය කියන එකෙන් වෙන රටකට ගිහිල්ලා ජීවත් වුණාම සංස්කෘතිය මාරු වෙලා. සමහර පොඩි කාලේ වැරදිලා මාරු වෙලා ගියපු ළමයි ටිකක් ලොකු වුණාට පස්සේ හැබැයි අම්මා තාත්තා හොයාගෙන මාරු කරගන්නවා. එහෙම සිද්ධිත් ලෝකේ වෙනව නෑ නේද? පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ මගේ අම්මා තාත්තා කියලා හිතාගෙන ඊට පස්සේ කාලයක් ගියාට පස්සේ ආ කියලා දෙනවා නෑ අපි ලංකාවෙන් ඔයා අරගෙන ආවේ කියලා කිව්වහම ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ අම්මා තාත්තා හොයාගන්නවා. ඒගොල්ලෝ තේරෙනව නේද අපි මේ ඇත්ත ලෝකයක් නෙමෙයි මේ මනස කියලා හදාගත්ත ලෝකයක්. එයාට දෙන සංඥා සංඥා අනුව එයා සුබ කොටස බෙදා ගන්නවා අසුබ කොටස බෙදා ගන්නවා එක්ක අසුබ කොටස ඇලෙනවා නැත්නම් සුබ කොටස ඇලෙනවා නැත්නම් මිශ්‍ර වෙලෙනවා නැත්නම් කෙලින්ම සුබ වෙනවා සුබ පැත්තේ ඉඳගෙන එයා තැඩි වේ කල්ල ගන්නවා හිරේ ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම හොඳ මිනිස්සු ඇයි එහෙම මිනිස්සු හොඳ මිනිස්සු කියලා කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ කියනවා අයුක්ති අසාධාරණ අපිට පෙන්වන්න බෑ හාමුදුරුවෝ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් මම මේ කියන්නේ. මම කියන්නේ හොඳයි කියලා. ඒගොල්ලොන්ගේ හැටියට ඒගොල්ලෝ හොඳ අය. මොකද්ද? කොයි වගේ අයද ඒගොල්ලෝ? අයුක්තිය අසාධාරණය පෙන්වන්න බෑ. අයුක්තිය අසාධාරණය වෙනුවෙන් සටන් වදින කොල්ලෙක් මම. අර විජේ කුමාරතුංගගේ කියවන වගේ ඒවා තමයි ඒගොල්ලෝ ඔළුවේ දාගෙන ඉන්නේ. එතකොට එයා එයා හිතාගත්තා යුක්තිය අසාධාරණයි කියලා හිතාගත්ත දේත් එක්ක එයා යුක්තිය අසාධාරණේ කරනවා. තේරුණා නේද? දැඩි බව කියන්නේ ඒක. දැඩි බව කියන්නේ එහෙමනම් දැඩි බව මිනිස්යා පවට පොළඹවන දැඩි දැඩි දැඩි බව මිනිසයා අමනුෂ්‍යයෙක් බවට පත් කරනවා. දැඩි බව මිනිසයා දුකට පත් කරනවා. දැඩි බව මිනිසයා අපායට ගෙනියනවා. දැඩි බව මිනිසයා සසර මුලා කරනවා. කෙනෙක් මම අසන්න කැමතියි. ඔබ කිසිවෙක්ද? ඒ වචන තේරෙනවා. ඔබ කිසිවෙක්ද? එදෙලෙන ඔබ කිසිවෙක්ද කියන එක විග්‍රහ කරන්න ගියොත් එහෙම කෝටි සංඛ්‍යාතනේ අයලා ඉන්නවනේ නේ කිසිවෙක්ලා ඉන්නවා. විදුහල්පති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කිසිවෙක්. ඊළඟට ස්ත්‍රියක් වෙන්න පුළුවන්, පුරුෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කිසිවෙක්. හොඳ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නරක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ආගමිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කවුද? කිසිවෙක් රැටියෙක් වෙන්න පුළුවන් වාර්ගිකයෙක් වෙන්න පුළුවන් කුල මානාදී තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒත් කිසිවෙක් එනිසා මම කෙටියෙන් අහන ඔබ කිසිවෙක්ද මාත් අහන්න මා කිසිවෙක්ද බලන්න ඔබත් අහන්න සම්සූන් අහන්න ඔබ තුලින් මා මා කිසිවෙක්ද කොහොමද ඔබ කිසිවෙක්ද දැන් මේක නේද අපි ධර්මයෙන් හැමදාම පිළිතුරට කියලා දුන්නේ නේ කිසිවෙක් නොවන්න කිසිවෙක් නොවන්න දැන් බලන්න නගරයට යනවා. නගරයට ගිහිල්ලා ඔබ කිසිවෙක් නොවි නගරය දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. විවිධ වර්ගයේ වාහන යනවා, විවිධ මිනිස්සු හැසිරෙනවා, පවතිනවා. කිසිවෙක් වුණාම ඒක කරදරයි. දෙමළ වුණොත් ඒත් ප්‍රශ්නයි, සිංහල වුණොත් ඒත් ප්‍රශ්නයි. ඈ JVP වුණොත් ඒත් ප්‍රශ්නයි. පොදු පෙරමුණේ වුණොත් ඒත් ප්‍රශ්නයි. UMP වුණොත් ඒත් ප්‍රශ්නයි. කිසිවෙක් වුණහම කිසිවෙක් නොවෙන්න නම් පුළුවන් හැබැයි අර අර පක්ෂ නම් ඒවා නම් අතාරින්න බෑ. මොකද ඒවා ලේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ලේත් කොළ පාටයි ලේත් රතු පාටයි. ලේත් කාඩේ තරම් තදින් ඒක දාලා දෙන්නේ ඒක ආගමට වඩා ඉස්සරහින් පක්ෂේ ආගම දෙවෙනි පක්ෂයේ පළවෙනි. ආත්මය දෙවෙනි පක්ෂයේ පළවෙනි. ඒවට තමයි මෝඩකම් කියලා කියන්නේ. තේරුණානේ? ඒක තමයි මෝඩකම් කියන්නේ. ඒ මෝඩකම් ඕනේ කාලේ හැටියට, ඒ දවස්වල හැටියට මේ රට පොඩ්ඩක් ගෙනියන්න පුළුවන් ඔළුවක් තියෙන මිනිස්සෙක් කියලා හිතන කෙනෙකුට දෙන්න ඒ ඡන්දයිතිය කියන්නේ නොදී ඉන්නවයි කියන එකත් හරි නෑනේ. ඒකත් මේ නිකම් අන්තවාදී බව. නොදී ඉන්නත් හිතුණු දවසක එකෙක්වත් මේ අතර නෑ. බූරුවක් දෙන්නේ දාලා තියෙන අශ්වයක් හොයාගන්න බෑ. එතකොට යාට නොදී ඉන්න හිතන නොදී ඉන්න. ඒකත් තමන්ගේ අයිතියක් දෙන්නේ. හිතුණාම ඒක දෙන්නේ. ඒකටත් මේ ලොකු බැරියල් එකක් දාගන්න එපා. නමුත් මොනවා පරිහරණය කළත් අර ඝනත්වය නැති වෙන්න ඕනේ. ඒක සමකාමී වෙගෙන තමන්ගේ පරිකේ ඉෂ්ට කළා. ඒකට බැන්නත් එක නැතත් එක මට ඉතිච්ච එක. දැන්ම එහෙමත් අදහසක් නැත්තම් ඕ 10 20 30 40 50 60 70 100 හරි. ප්‍රධානම කෙසේක් නොවන ඉතින් කිසිවෙක් නොවුනහම එයා රහතෙක් නෙමෙයි මට සමහර අය බයිනතෝ රහතෙක් කියලා බුරු කියනවා රඟපානවා මෙහෙමයි කියලා සමහර අය බයි කියලා දෙනවා රහතෙක් නෙමෙයි නිකන් අල්ලගෙන නිකන් බොරු බයින්න මට රහතෙක් හැටියට කිසි දෙයක් කරන්න එපා. ඕනේ කිසිවෙක් නොවුනහම එයා රහතෙක් වෙන්නේ කොහොමද? කිසිවෙක් නොවුනහම එයා සකදාගාමි වෙන්නේ කොහොමද? කිසිවෙක් නොවුනහම එයා අනාගාමි වෙන්නේ කොහොමද? කිසිවෙක් නොවුනහම එයා සෝවාන් වෙන්නේ කොහොමද? කිසිවෙක් නොවුනහම එයා පුතඥ වෙන්නේ කොහොමද? කිසිවෙක් නොවේ. තේරෙන්නේ නැත්තේ. එයා කිසිවෙක් නොවේ. එයා බුදුත් නෙවෙයි, රහතුත් නෙවෙයි, මාර්ගඵලත් सकते हैं කිසිවෙක් ඉන්නවනන්නේ ඇඳක් ඕන නිදා ගන්න <laughs> සිතත වෙන්නේ කිසිවෙක් නැත්තම් ඇඳක් හතපෙන්න පුටුවක් ඕනේ නැහැ පුටුවක් ඕන කිසිවෙක් ඉන්නවනම් වාඩි වෙන්න කිසිවෙක් නැත්තම් පුටුවක් ඕනේ නැහැ ඒක තමයි කියන්නේ මේක වචන වලින් කියා දෙන්න බෑ කියන්නේ. මේක වචන වලින් කියා දෙන්න බෑ කියන්නේ ඒක මේක කියා දෙන්න ගියාම කියා දෙන්න යන කෙනා පුදුමනේ අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. තේරුම් ගන්න යන කෙනත් හරිය අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මේක ඇත්ත වශයෙන්ම පිස්සු බණක් මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ලෝකෙට දැන් කියන්න හොඳ නැහැ. ඒව වහලා දාලා පැත්ත කර දාලා ඒව පොත්වල තියෙන ඇරලා පාඩුවි පාඩුවි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මගේ අදහස දැන් එහෙම එන්නේ ටික ටික. දැන් අපි සජීවී දෙන්නේ නැහැ. කට් ඔෆ් කරගෙන යන ඔක්කොම ඔෆ් කරන යන වැඩක් නැහැ. දැන් මේක අහලා මේක සරල වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගැඹුරු ධර්මයේ සරල වෙලා කියලා කියනම ඒක සරල වෙලා. අර කියවනක් තියෙනවනේ ඕනම ගම්බීර දර්ශනයක් ඒ සමාජගත වීමේදී නිතර ඇසීමේදී ඒක සරල දෙයක් බවට පත් වෙනවානේ. ඒ වගේ තමයි. ධන සම්පත් උනත් එහෙමයි. උප්පත්තියේම විශාල ධන සම්භාරයක් එක්ක උපදින ළමයාට ඒක ඒ දේවල් ඊටාම සරල දෙයක්. ඒකනේ තමන්ගේ ගෙදර තාත්තගේ ප්‍රජරෝ එක ප්‍රාඩෝ එක අරගෙන රෝද හතරක් තීදි දෙකෙන් යන්නේ. <laughs> ගිහිලා ඒ දෙකෙන් යන්නේ ඒකයි. ඒක සරල වෙනවා. ඊට පස්සේ යා දුප්පත්. එයා දේවල් නැහැ කියලා තමයි යා හිතන්නේ. සංකල්ප ලෝකයක් තියෙන සරලයි. අර ඒක ළමයෙක් ඇවිල්ලා මේ කිව්වා මේ බලන්න හාමුදුරුවනේ අපේ අම්මා අපිට කිසි දෙයක් දුන්නේ නැහැ කිව්වා. මම මොනවද දීලා තියෙන්නේ? මට දුන්නේ අර නුගේ කොට ගියයි BMW එකයි විතරයි. මල්ලිට තමයි හොඳම දේවල් දීලා තියෙන්නේ. මට කිසි දෙයක් දීලා නැහැ. එතකොට උපාධියක් අරන් දීලා හේ විශ්වවිද්‍යාලය වල ඊට පස්සේ අර වගේ අක්කර භාගය විතර නමේ කොට ගේකුත් දීලා ඉන්නකොට ඒකත් දීලා මට කිසි දෙයක් දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ පැවැත්ම තුල එයාට මේ දේවල් අගේ නැතිලා කියලා. එයා දන්නේ නැහැ, එයාට තේරෙන්නේ මේ දෙයක් හම්බ කරගන්න කොච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනද, කොච්චර කැප වෙන්න ඕනද, කොච්චර પરම්පරා කීයක සල්ලිද කියලා එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මේකක්වත්. මොකද දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අර සරල වෙනවා මේ ධර්මයක් සරල වෙනවා සරල වෙනවා දැන් මගෙන් ඇහුවාම මේක මෙහෙමද මේක මෙහෙමද මේක හරම නෙමෙයි මෙහෙමද කියලා මම උත්තර දෙන්නද දැන් එහෙමත් නෙමෙයි මෙහෙමත් නෙවෙයි මෙහෙමත් නෙවෙයි කියලා අහද්දී එතකොට මගෙන් අහනවා එහෙනම් මොකද්ද? එතකොට අර දාර්ශනිකෙක් තියෙනවා අර පපාජි කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබ කවුද කියලා අහුවාම එයා කියනවා මොකද I am that. මාත් කිව්වොත් එහෙම මම කියන්නේ ඒක. නිවන තියෙන්නේ කොහෙද? නිවන තියෙන්නේ එහෙ. කියලා කියනවා. සමාජය විසින් පිස්සෙක් කරයිද නැද්ද? මම පිස්සු බණක් කියන්නේ නිවන තියෙන්නේ කොහෙද කියලා නිවන තියෙන්නේ එහෙ කියලා කියනවා. එතකොට එහෙ කොහෙද කියලා අහුවම ඒත් කියන එහෙ කියලා. ඒ නිසා මේක තේරුම් ගන්නත් අමාරු දෙයක්. දේශනා කරන්නත් අමාරු දෙයක්. ඇත්තටම මේක මේ සමාජයට කිය නොකිය යුතු දෙයක් හැටියට තේරුම් අරගෙන තමයි අපේ මහා යතිවරයන් වහන්සේලා මේ පොත්වලදී තීද්දි වන්දනා කරගන්නකෝ දානගෙන ආවනම් හා කියලා ලොකු මින් වාක්‍යයක් කිව්වා දැන් සාදු කියන්න දැන් ඵලයක් ඉදර ඊට වැඩි දෙයක් කරන්න ගියේ නෑ මොකද දන්නවා මේ මිනිසුන් බණ කියන්න ගියොත් කුටි ගන්න වෙනවා මේක කතරගම දෙයියන්ට වගේ ඔලු 10ක් විතර දෙනවා. ඔලු 6ක් විතර දෙනවා මේක තේරුම් මම මේවා කිව්වයි කියලා මම රහත් නෙමෙයි හොඳේ. නැත්තම් සමහර මහත්තුරු විසින් නෝනා යවනවා පුතේ ගිහිල්ලා බලලා වරෙන් අමුදුරු රහත්ද කියලා. තියෙන කොට බඳු මැදක් ඵලයන් හවුදුරු වෙන්න හවුදුරු රහත්ද කියලා බලලා වරෙන් කියලා. ඒ හරි කරදර වලට අපි පාත්‍ර වෙනවා. මොකද බණ පොතෙන් සංකල්පයෙන් දීලා තියෙන්නේ එහෙමයි. අර නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ සම්ප්‍රදායේ ඒ ඒ විදියටනේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිර්වස්ත්‍රව ඉන්නෝ ඒ ලිංගයන් එහෙම අර මෙහෙම එල්ලෙල්ල යන්නේ ගාන්ටාරියෝම ගහගා. දැකලා තියෙනවා නේද නිගණ්ඨනාත පුත්තලාගේ. නිකම්ම සක්‍රිය වුණොත් ගානවා කියන්නේ කට්ටිය ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර අර කෙලස් තියෙන. ඉතින් ඒ පුජ්‍යලේ ඕක පණ නැති කරගන්න ශල්්‍ය කර්ම කරනවා. නැත්තම් ඒක එක ඒ ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔක්කොම අනුගමනය කරලා තමයි අරක පණ නැති කරලා තියාගන්නේ. දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක අනුව හරියම සරලයි. ඒගොල්ලන්ට ඒක ගොඩාක් ලොකු ආසියක්. ඒගොල්ලෝ සමහර අය කරගන්නවා ඇති. ඒ ශෛල පද්ධතියක් තියෙන. ඒ කපලා දැම්මට පස්සේ සක්‍රිය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මිනිස්සු ඇයි මේ හරි දුර්මත තැන් වලින් මේ දර්ශනය ඥානය ඒක සොයන්න එහෙම එහෙම හොයන්න බෑ එහෙම හොයන්න යන්න එපා දෙයක් පූජනීය කරගන්නත් පුළුවන් ඕනම දෙයක් ඊටාම කැත පහත් කරගන්නත් පුළුවන් ඒක ආහාරයක් කෑම බීමක් ගන්න එක වුණත් එහෙම අමු පෙරේතෙක් වගේ ආහාරයක් ගන්නත් පුළුවන් අතිශයින්ම පූජනීය අන්දමින් දානය වැළඳීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඕනම ශේස්ත්‍රීය දෙයක් ඊට පූජනීය ලෙස සංකල්පයකින් කරන්න පුළුවන් ඒතාව පහක් අතරින් ගන්න පුළුවන්. ඒක කෙනෙක්ගේ අතින් ඇල්ලීමේ ඉඳලා හැම දෙයක් ඔස්සේ ඒක තියෙන පුජ්‍යලයාගේ චේතාන්විත භාවය අනුව Taman පූජනීයත්වයක් දෙනවද? ගරුත්වයක් දෙනවද? කැත හිතක් දෙනවද? සල්ලාලකමක් දෙනවද? උදාරතර ගුණාත්මක භාවයක් ඒ තුළට ලබා දෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඒ කුජලයා ඒ දක්වන සිතවිලි පද්ධතිය අනුව තමයි. එහෙම නැතුව කියන්න බෑ. ඉතින් මේ ස්වේතන එහෙම තේරුම් කරගන්නට ඕන. කල්පනා කරන්නට ඕන. ඒ කුමන ස්වરૂපයක් පදනම් වෙලාද තියෙන්නේ. කොටිම කියනවා මේ මේ සමාජයේ අවුවට ඇස් කණ්ණාඩි දෙකක්වත් දාන්න බෑ අපිට. ඒක වහාම යන රියදුරා හරි දායකයා හරි දැනුවත් කරන්න ඕන. මම මේ වෛද්‍ය අනුමැතියකට ඇහි අමාරුවකට ඇහැට මේ දවස්වල බේත් දානවා. ඒ නිසා මම මේ කළු කණ්ණාඩි දෙකක් පළඳින්. එයාට අදාළම නැහැ. ඒ වුණාට එයාගේ ඔළුවේ හැදිලා තියෙනවා මොකද්ද? ලොකු කමට දාන. පෝසත්කම පෙන්වන්න දාන. නිකන් කැපිලා පේන්න දාන. මොනවා හරි ඔන්න ඔය දේවල් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක වෙන වෙන රටක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ රටේ මොකද දන්නවා මේ ඉර පැත්තේ මූරට වදිනවා. ඒ නිසා කන්නක් දෙකක් දාන අවු කන්නක් දෙකක් දානවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඉතින් මිනිස්සුયો ඒ තරම් ඇයි සංකල්පගත? හරිම අමාරු. හරිම අමාරු. ඒ නිසා මේ මිනිස්සු ඇස් වලින් විතරයි මිනිස්සුම දකින්නේ. ඇස්වලින් විතරයි දකින්නේ. නුවණින් දකින්න පුරුදු වෙලා නැහැ. හාමුදුරු කෙනෙක්වත් නුවණින් දකින්නේ මනසින් හඳුනගන්නේ. මානව ස්වභාවයෙන් හඳුනගන්නේ. මානව ධර්මතා අතර හඳුනගන්නේ. ඒ ඇයි ඇයි ඇයි ඇසින් විතරක් දකින්නේ. මගේ බුදුහාමුදුරු ඇස්වලින් නෙමෙයිනේ ලෝකේ දැක්කේ. ඒ නිසා අඟුලිමාල ඇස්වලින් දැක්කනම් මිනිමරුවේ. අඟුලිමාල මනසින් දැක්කා උදාරතර මිනිස්සෙක් කියලා. අම්බපාලිය ඇස්වලින් දැක්කනම් එයාගේ අනිකාව. අම්බපාලිය මනසින් දැක්ක නිසා ඇය උදාරතර සිදුවිලි තියෙන කාන්තාවක් එය සමාජයේ යම් ක්‍රියාවලියක් නිසා ඇටටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. බේපතින් ඉන්න කෙනෙක් වුණත් මිනිස්සු සමහරලාට අපි මනසින් දකිනවා නම් එයා යම් උදාරතර සත්පුරුෂ මිනිසෙක් යම් මානසික තත්ත්වයක් නිසා යාන එතෙන්ටපත් වෙච්ච කෙනෙක් වෙනවා. අපි එයා බේබද්දෙක් කියලා හිතුවට. එයා උදාරතර මනසක් තියෙන මිනිසෙක් යම් මානසික පීඩනයක් නිසා එතෙන්ටපත් වෙලා වෙනවා. මනසින් දකින්න. ඇහෙන් පමණක් නොව මේක ධර්ම කරුණක් හැටියට තේරුම් කරගන්න මේක ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ බණ මේක බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බණ කියලා එහෙම කොටස් කරන්න ඕනේ මේ ආකෘතිය දැස බලන්න. ඒ ආකෘතිය හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. ඒක ආනන්ද හාමුදුරුවෝද බුදුහාමුදුරුවෝද කිව්වද නැද්ද? પરම්පරාවෙන් ආවද නැද්ද? පොතේ තියෙනවද නැද්ද? එහෙම බලන්න එපා. ඒක බලන්න. චරයි. කොච්චර කිව්වත් ඉතින් මිනිස්සෙගේ හිත එහෙම කිව්වට මෘදු වෙන්නේ නැහැ. මෘදු වෙන්නේ ජීවිතේ අපි සම්මර්ෂණය කරන තරමට, දිගපල්ල තේරෙන තරමට. ඉතින් මෘදු වෙන කාරණා බවටපත් වෙන්නේ මම නම් හිතන්නේ මෙහෙමයි. සම්මුති ආකාරයකින් මේක මෘදු කරගන්න විදිහ මම මේ කියලා දෙන්නේ. මෘදුභාවය ඉහළටම අවබෝධ වුණොත් ඒ ප්‍රසද පවත්වනවා ඒක සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ගිට කෙනෙකුට හිත බොදු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. අපි ජරා මරණ වලටපත් වෙනවා අය. මේ ගැන හිතලා කල්පනා කළාම මෘදු වෙන්න පුළුවන්. ජරා මරණ වලට අපිපත් වෙනවා අය අපි ජීවත් වෙන්නේ 2050 2060 70 වෙනකම් විතරයි. 2064 දී අනිවාර්යෙන් ග්‍රහ තාරකාවක් ඇවිල්ලත් වදිනවා අය. පුදුයි. එහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ලබන අවුරුද්දේ වැලන්ටයින් ද මොකක් දවසේ ගහතරකාවක් ඇවිල්ලා වදින්නට ඉඩ තියෙනවා කියලා විද්‍යාඥයෝ කියනවා. ටිකක් ලොකු එකක්. අර 2064 දි වදින එක මා පරිමාණයක. ඒක වැදුනොත් පෘථිවිය ආයේ අලුතෙන් රිපෙයාර් කරලා ගන්න වෙනවා. කිලෝමීටර් ගානක් දිග එකක් ඇවිල්ලා වාසනාවට බේරෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මිනිස්සු අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ නේචරනේ. ඉතින් ඉතින් ඒක නිසා එහෙම හිතුවාම ගොඩාක් දේවල් අපේ හිතෙන් අතු ගාලා දාන්න පුළුවන් හිතෙන්. මොකටද මොකටද කිසිම මේ කිසිම ආවේගයක් ඕනේ නැහැ. මේ ඔක්කොම පොළවේ පස්. කිසිම ආවේගයක් කිසි කෙනෙක් එක්ක පලි ගන්න ඕනේ නැහැ. කිසි කෙනෙක් එක්ක තරහ වෙන්න ඕනේ නැහැ. කිසි කෙනෙක් එක්ක ආගිය කරන්න ඕනේ නැහැ. සැනසෙල්ල ජීවත් වෙන්න. ලෝකය කියන්නේ මෙහෙමයි. මනස කියන්නේ මේකයි. මනසේ ස්වභාවය මේකයි. ලෝකය කියන්නේ මේකයි. මම ගොඩාක් පාවිච්චි කරන වචනයක්. ලෝකය කියන්නේ ස්වභාවය, ධර්මතාවය, ලෝකේ හැටි. ඉතින් මිනිස්සු ඒ විදිහට හිතන මිනිස්සු නම් මේ මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්නේ අන්න එදාට දෙවුන්දර තුඩුවේ ඉඳන් පේදුරු තුඩුවට රූමත් කාන්තාවකට වටිනා නිල්මණිකක් අතේ තියාගෙන යන්න පුළුවන්. කවුරුත් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. අන්න එවැනි කාලයක් තිබුණලු නේද අපේ රටේ සමාජයේ එහෙම අවබෝධයක් තිබුණලු. එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. එහෙම ලස්සන රටක් තමයි මේ බුරුම රට. මම දන්නේ අනිත් ඔය යුද්ධ ප්‍රශ්න නම් තියෙනවා. ඒ වුණාට සරප්පු හොරකම් කරන්නේ. තේරුණා නේද? අපි හරි බයෙන් මේ සරප්පු දෙක දාලා යන්න බෑ මේ එකතු කරලා වාහනේ යන්න. නෑ නෑ නෑ නෑ මේ ප්‍රශ්න නෑ. සරප්පු හොරකම් කරන්නේ නෑ කිව්වා. බලන්නත් එක්ක තියෙන හැම මොහොත සෙරප්පු දාගෙන අපි ගිහින් වරුවක් විතර ඉඳලා වන්දනා කරලා ඇවිල්ලා ආයි සෙරප්පු දෙක බලනවා සෙරප්පු දෙක තියෙනවා. ඒක හොඳයි දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නේ ඒ වුණාට. පාකිස්තානයේ වගේ වුණා නම් මෙහෙම සෙරප්පු දෙක ගලවලා මෙහෙම හැරෙන්නකොට මෙහෙම නැහැ. <laughs> ඉන්දියාවේ වුණොත් මේව බලනකොට නෑ මෙහෙම බෑග් එක තියලා ඔලුව පීරලා බෑග් එක දිහා බලනකොට බෑග් එක ඒ නිසා බෑග් එක අතේ පටලවගෙන තමයි මේව ඔලුව පිරන්න. ලංකාවත් ඒව තමයි අඩුවෙන්නේ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් බෑග් එකේ මේව අත දාන්න තමයි වාඩිලා ඉන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ සත්බා සත්සිතක් යම් කිසි මනුස්සයන්ට ඇති වුණාම ඒක කාගේවත් දෙයක් වලක කරන්නේ නැහැ. පංචා කරන්නේ ලෝකේ යන්නේ මේ දියුණුව දියුණුව කියන එකක් ඔස්සේද? කලිසන් සර් ටයිකෝඩ් දාන යක්කු වැඩක් තියෙනවද? හොඳට කොණ්ඩ පීරන කොණ්ඩ පිළිවෙලට තියෙනවා මුනේ හොඳට මේකප් එක තියෙනවා හරියට පිළිසිදුව ටයි එක කෝට් එක දාලා ඉන්නවා යක්කු ලස්සනට පිළිවෙලට ගෙවල් දොරවල් තියෙනවා ලස්සනට හැමදේම පිළිවෙලට තියෙනවා යකින් යාන වාහන තියෙනවා යාන වාහන වලින් යනවා යකෝ මනුස්ස ශරීරයෙන් ඉන්නවා හිත අපාය. ගොඩාක් මිනිස්සුන්ගේ හිත සිත් බලන්න පුළුවන් නම් පින්නතුනි බලන්න හිතවල මනුස්ස ශරීරයේ ඉඳගෙන මනුස්ස හිතක් භාවිතා කරන අය හරි අඩුයි. තේරුණා නේද? මනුස්ස ශරීරයේ ඉඳගෙන මනුස්ස හිතක් භාවිතා කරන අය හරි අඩුයි. අපාය සිත් තියෙනවා. පාසිත පෙරේත සිත් යක්ෂ සිත් කුම්භාණ්ඩ සිත් කලාතුරකින් ඉන්නවා දේව සිත් බ්‍රහ්ම සිත් කියන්නේ රහතුන්ගේ සිත් වගේ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් සිත් වගේ උදාරතර සිත් හදාගත්තා ඉන්නවා ඒ අය හරියට කැලේකට සඳුන් ගස් දුර්ලභයි වගේ දුර්ලභයි පොළොවේ මිනි රන් මිනිමුතු කැට දුර්ලභයි වගේ දුර්ලභයි. ඉතින් අන්න එහෙම අයට නිර්මාණය වෙච්ච දහමක් තමයි පින්නතුන් මේ ධර්මය. තේරුණා අර අතිශයින්ම දුර්ලභ පිරිසකට නිර්මාණය වෙච්ච ධර්මයක් මේක අපි මේක පැතිරෙව්වට හැම කෙනාම මේක ගන්නෙ නෑ කියලා හොත්තටම තේරුම් අරගෙන තමයි මේ පතුරවන්නේ. අර පතුරවන්නේ අර දුර්ලභ මණිකක් වගේ ඉන්න මිනිස්සෙකුට මුණ ගැහෙනවා. මේ ධර්මය අහලා මේ ධර්මය විවේචනය කරන අය ඉන්නවනේ. ඒ විවේචනය කරන කෙනා සමහරලාට අර දුර්ලභ වූ මණිකක් වගේ මිනිස්සෙකුට නම් මේ විවේචනය කරන්නේ කවුද කවුද කියලා බලලා අහන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙච්ච ගොඩක් ඉන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේට මේ අර බනින පෝස්ටර් එකක් අර ප්‍රචාරය වුණා ඒතෙන්දි තමයි ආඳුරෝනේ අපි බනහන පුරුදු වුණේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ බලන්න විකෘති කරන බණක් කියලා මේ පොත වීසි කරා ඒ පොත බලලා තමයි සාර්ථක මම ධර්මය අහන්න පුරුදු වුණේ එතකොට අර මේ විවේචනය කරන කෙනා තුලින් හරි මේක පැතුරුනාම අර මණිකක් ළඟ වැටුනහම මණික් වගේ මිනිස්සු මේක කියවන බලන්න මේක මගේ ධර්මයක් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේකුත් නෙමෙයි. මේක ලෝකේ පවතින මානව දහමේ තියෙන සැනසිලිදායක මානසික ස්ථානයක් සොයා ගැනීමක්. ඒකට කියනවා විවිධ වචන සැනසීම, සහනය, මෘදු බව කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. දැන් නිර්වාණය කියන වචනයට වෙනත් අර්ථ ගොඩාක් දෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිර්වාණය කියන වචනේ පින්නතුන්ට දැනෙන්නේ මහා গুপ্ত මහා බලයක් වගේ ලොකුවට නේ. සහනය, මෘදු බව, ශාන්ත බව ඒව දැනෙන්නේ. ආ ඒව සිම්පල් ඒවා අපි අතර තියෙන දේවල්. එහෙනම් මම කියන්නේ ඔය ඇත්ත අරක අමතක කරලා දාලා මෘදු බවටපත් වෙන්න, ශාන්ත බවටපත් වෙන්න, ඈ නියතමානී අනතිමානී බවටපත් වෙන්න, ශාන්ත බවටපත් වෙන්න අරක නොතේරෙන වචනයක්. මොකද නිවන් දකින්නවා නිර්වාණය. ඒක අමාරු. ඔව් ඒක අමාරු. නා ඒක පැත්තකින් තියන්න හරියට අර ඒක මේ වගේ අර. පස්වරක් පහ කීයද කියලා දන්නේ නැහැ මතක නැහැ. පොතේ පහේම පහක් කීයද? ආ 25යි. ආ ඒක දන්නවා. පස්වරක් පහ ඒක දන්නේ. අර ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේක. නිර්වාණය කියලාම නේ මේක නම් දන්නේ නැහැ. සසරපා දන්නේ නැහැ. සසරපා පයව දන්නවා. <clears throat> සහනේ දන්නවා. තේරෙනව නේද? සහනය දන්නවා. නිර්වාණය දන්නේ. ශාන්ත බව දන්නවා. නිර්වාණය දන්නේ. මෘදු බව දන්නවා. <clears throat> නිර්වාණ දන්නේ. එමත් හැදෙනවා ඔළුවේ. දේවල් හැම දෙයක් ඉස්සරහාම මෘදු වෙන්නේ. හැම දෙයක් ඉස්සරහාම මෘදු වෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහ තමයි ඔබට මේ ලෝකයේ තිබෙන ලස්සනම ධර්මය තමා වෙත ගලාගෙන එන්නේ. තමාගේ දැඩි බව වෙනකොට තමන් තනි වෙනවා. තමන් තමන් පමනක් වෙනවා ලෝකේ. තමන් මෘදු වෙනකොට මේ විශ්වය සමග සියල්ලන් අතර ඔබ පැතිරී පවතින කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා ධර්ම සංඥාව. නොයලෙන සංඥාව. නිරෝධ සංඥාව, විරාග සංඥාව, සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව, සියලු ලෝකයන්හි නොයලෙන අවස්ථාව. අපි ඔළුවට දාලා තියෙන්නේ ඒවා අපිට බැරි දේවල්, ඒවා හරිම ලොකු දේවල්. ඒවා මේ මේ නිකන් උඩින් යන අර විහාරගේ චිත්‍රවල ඇඳලා ඉන්න ඒ රූප තේරුණා නේද? ඒ සංකල්පිත ලෝකයක් එක ඒ ඒ වචනේ හරි ලොකු එකක් ඒකට ඒකට අර්ථ දෙන්න බැරි තරම් ලොකු බර එකක් ඒකට අර්ථ දෙන්න ඕනේ අපේ හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා හැමදාම බුදුන් ඇඳලා ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්දියාවේ උපදින්න ඒ මොකද විහාරගේ චිත්‍ර දැකලා මේ වගේ මල් අතරින් එන බ්‍රාහ්මණයෝ සිටුවරයෝ ලස්සන මල් මාලා දාපු අය මේක දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන්නේ කියලා හඳුරු හිතුවා. ආමුදුරන්ට ලැබුණ කොහොම හරි ඉන්දියාව යන්න කාගෙන සම්මාදමක් කළා කොහොම හරි ඉන්දියාව යන්න පටන් ගත්තා චෙන්නයි ඉඳලා කෝච්චියේ ගිහිල්ලා <laughs> පටන් ගත්තා. ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කියනවා ලබනාත් නෙමෙයි උපූපන් ආත්මයකවත් ඒ රටේ උපදින්න. ඇයි? නැග්ග වෙලාවේ ඉඳලා ගන්ධස්කාරේ ඉන්නේ. අඩියක් උස්සලා අඩියක් තියෙනකොට කැත ගොඩක් පෑගෙන. ඒ පූජනීය ස්ථානවල අර වැට ගහලා තියෙන ඇතුළ ටික පිරිසුදුයි. වැටෙන් එළියේ ආක බලන් අඩියක් තිබ්බොත් මිනිස් තැම්බක් උඩ තමයි තියෙන්නේ. හරක් තැම්බක් උඩ නැතව ගන්න මිනිස් තැම්බක් උඩ වදින්නේ අඩිය දක්වා. ඇටි කියන්නේ. ගිහලා යන්න ඕනේ නෑ. ආක බලන් තිබ්බොත් ඒවනේ. එහෙම දත්තා. ඉතින් ඒ නිසා කවදාවත් උපදින්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි සංකප්ප රාගය උන්වහන්සේ ළඟ ඒකෙන් ඉවර වෙලා ගියා. ඒ දිට්ඨිය උපදින. මොකද ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණාට පස්සේ ඔන්න ඕකයි කියන්නේ පින්නතුනේ සමහර දේවල් ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණාට පස්සේ අපේ හිතේ ගොඩක් දේවල් අතහැරෙනවා. ඔය මරණාසන්න මොහොතට එනකොට ජීවිතය ගැන අතහැරෙනවා, පවුල ගොඩාක් දේවල් අතහැරෙනවා. හැබැයි ප්‍රමාද වෙලානේ. තේරුණා නේද? ඒ ප්‍රමාද වෙලා අතහැරනාට වැඩක් නැහැ පිටුතුනේ. යාට යාගේ මනස මෘදු කරලා මෙතනින් නිදහස් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ විදිහට පින්නතුනේ දෘෂ්ටි එකින් එක එකින් එක එකින් එක එකින් එක එකින් එක එකින් එක මේ පඩිනම් පඩි ටික නැගගෙන නැගගෙන නැගගෙන ගියාම අවසානයේ අපිට ශ්‍රී පාද පත්මේ මුණ ගැහෙනවා වගේ තමයි. අපි මේ තියෙන හැම දෘෂ්ටියක්ම පාගගෙන ඉහළට ගියාම අවසානයේ අපේ මනස ඉහළටම ගිහිලා අර පත්ම වහන්සේ කියන ස්ථානයේ නිර්වාණය. පල්ලෙහා තියෙන සංකල්ප, දෘෂ්ටි එක එක පදන. ඉතින් මේ පඩි හරිය වෙහෙසයි නගින්න. තේරුණා නේද? අමාරු අමාරුයි. දෙයක් තේරුම් අරගෙන අත්හරින්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ වීර්යයක් ඕන. කුමක් සඳහාද? නිවන සඳහා නෙමෙයි මේ අල්ලගත්තු දෘෂ්ටිය නැති කරන්නේ. නිවන්ට වීරිය ඕනේ නිවන ස්වභාවික දෙයක් නේ. තමන්ම පැටලිච්ච පැටලවිල්ලෙන් ලිහෙන්න වීරිය ඕන. ඒකයි අපි සමහර තැන්වලදී වීරිය ඕනේ කියලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. සමහර තැන්වලදී වීරිය ඕන කියලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒකවල සමහරලාට මේව පැටලවිලා ඔඩුව නරක වෙනවා. ඒ නිසා මේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ අපි පටලැවුණු පටලැවිල්ලෙන් නිදහස් වෙන්න වීරිය ඕන. හැබැයි නිවන් දකින්න වීරිය ඕනේ නිවන ස්වභාවිකව තියෙනවා. ස්වභාවික තැනක තියෙන දෙයක්. ඒක වීරයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. යන්න ඒ වගේ තමයි අපිට මේ සත්‍ය අවබෝධයේ ගමන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පින්නතුන් මේ අවස්ථාව විතරද මම මේ පින්නතුන් ධර්මයේ වෙනුවෙන් කැප කරන්නේ. නෑ නෑ තමන්ගේ පවතින හැම ස්වභාවයක්ම ධර්මයට කැප වූ අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්න මේ තමයි සිත. මේ තමයි ස්වභාව ධර්මය. හැම දෙයක් තුළම විද්‍යාත්මක වෙන්න, හැම දෙයක් තුළම මෘදු බව පුරුදු කරන්න, හැම දෙයක් තුළම අනතිමානී බව පුරුදු කරන්න. රසට කෑමක් හම්බුනොත් එදාට බොහොම රසට තමන් කන්න පුළුවන් විදිහට අනුභව කරන්න. කන හුස්ම නැති දවසට පොල් ටිකක් ගාගෙන සම්බෝලයක් හදාගෙන ඒක ඒ විදිහට සතුටින් අනුභව කරනවා. කන්න මොකක්වත්ම නැති වෙච්ච දවසට ඇලතර ටිකක් දීලා සතුටින් ඉන්නේ. ඔය එකක්වත් බෙදන්න යන්න ඕනේ නැහැ. කලබල වෙන්න යන්න ඕනේ. සදාව ශාන්ත බව ඔබට තව තවත් දැනෙන්න ඕන. තව තවත් දැනෙන්න ඕන. එසා ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මේ මොහොත පමණක් නෙමෙයි ධර්මය ආනන්ද හඳුරංගේ දෙයක් නෙමෙයි ඒක ඔබේ දෙයක් බුදුහාඳුරංගේ දෙයක් නෙමෙයි ඒක ඔබේ දෙයක් ඒ ශාන්ත මනසක් බුදු මනසක් ඇති කරගන්න ගැඹුරේ ඇති කර ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒක ගැඹුරෙන්ම තමන්ගේ තියාගෙන ලෝක සම්මුතියේ පවතිද්දි සමහරලාට සම්මුති ස්වરૂපයට අදාළව ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ විදිහට කතා බහ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ විදිහට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් තමන්ගේ දර්ශනය සහ තමන්ගේ සිත ඒ උතුම් සත්‍ය අවබෝධයේ පවතිනකොට තමන්ට පුදුමාකාර ශාන්තියක් සහනයක් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් මේ මානසික දැවි පිච්චි ගිනි ගැනි වලක්ව ගන්නා වූ ක්‍රමවේදයක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දහමෙන් අපිට කියලා දුන්නේ. තමන් හැමෝම ආසයි නේද? තමන්ගේ ගිනි ගන්න මනස සෝපත් කරගන්න. මොකද මේ ගිනි ගන්න මනසත් අරන් ගිහිල්ලා අපේ මනෝ කාය ගිනි ගන්න තැනක නතර වුණා. ඉතින් මේ සමාජ තලයේ ඉහළට යන්න නම් පින්නතුනේ ගිනි ගන්න මනසක්ම නම් ඕන. ඒ ගිනිගත් මිනිස්සු පරද්දගෙන යන්නේ, ගිනි තියාගෙන යන හනුම වගේ ගිනිගත් මනසක් ඕන. ඒ නිසා මේ සමාජ තලයේ තරඟකාරීව නම් ඉහළට ගිහිල්ලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. මට ඒ ලෞකික සමාජයේ එපා වුණේම ඒකයි මේ මෙතන. ඒගොල්ලෝ මුදලට දෙන අගය දැක්කාම හරි හිරගිතක් දැනුණා. ඊට පස්සේ ලෞකික නොයෙකුත් සම්පත් වලට දෙන අගයන් දැක්කහම හරි හිරගිතක් දැනුණා. ඉතින් ඒවා හරියට අර ගිජුලිනියන් අතර අතර බුදුහාමුදුරු උපමා කරපු අර මාළු කෑල්ල වගේ තමයි මස් කෑල්ල වගේ තමයි. එහෙම නේද? ලොකු පොර බැදීම එහෙම එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ තේරුම් අරගෙන හිමේ සැරේ ඔබට ජීවන අත්දැකීම් බොහෝමයක් ඇති බව පෙන්වන එක සාධකයක් තමයි ලෝ. ඔබට මිත්‍රයන්, ඔබට දායකයන්, ඔබට හිතවතුන්, ඔබට ඥාතීන් ගොඩාක් අඩු ඇති. ඒ තමයි සමාජය පිළිබඳව අත්දැකීම් පරිපූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙකේ බාහිර ලක්ෂණ. එයාට අර සියලු දෙනාම අඩු ඇති. මොකද හේතුව තියෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් අඩු තමයි නෑ තමයි. බලන්න උන්වහන්සේ පිරුණම් පාන වෙලා කවුද හිටියේ? වතුර ටිකක් දෙන්න අර ආනන්ද හඳුරු හිටිය මඩ වතුර ටිකක් හරි ගියානවද? එච්චර. කවුරුත් හිටපු ස්වරූපය පේන්නේ නෑනේ නේ. ධර්මය අනුව ආගත්ත කට්ටිය සැලසෙන මේ ධර්මයේ ස්වરૂපය තමයි මේ තේරුම් ගත්තාම ගුරුවරයාත් තේරලා ගන්න. මොකෙක් අත තියෙනවා තේරන්නේ. හරියට අවබෝධ කරගෙන නැති හින්දා ආනන්දහමඳුරුවත් පස්සෙන් ආවා. ආනන්දහමඳුර තේරුම් අරගෙන හිටියනම් ඒ බුදුහාමුදුර තනියම තමයි. ටිකක් පුදුම දහමක්. ඉතින් අත්ත දීපා විහෙරත අත්ත සරණ තමන්ට ආලෝකයක් වෙන තමන් සරණක් වෙන. තමන්ගේ ජීවිතේ පරිපූර්ණ කරගන්න. ඉතින් මම පරිපූර්ණ කෙනෙක් කියලා කියන්නේ නැහැ. තම තමන් ගණන් හදන්න. අපරේසං විලෝමානි අනිත් අයගේ තියෙනා වූ ඒව පරීක්ෂා කරන්න එපා තමන්ම පරීක්ෂා කරගන්න මම මාව පරීක්ෂා කරගන්න ඔබ ඔබ පරීක්ෂා කරගන්න මෘදු වෙන්න ප්‍රධාන අරමුණ මොකක්ද අපිට මෘදු වෙන්න අනතිමානී වෙන්න මෘදු වෙන්න අනතිමානී බාහිර ලෝකයට පේන්න නෙමෙයි Tamanට දැනෙන බාහිර ලෝකයට පෙන්වෙන්න සැර වුණත් තද වුණත් තමයි. මොකද සමහර මිනිස්සු එහෙම පාලනය කරන්න බෑ. දැන් ආයතනයක් පාලනය කරන තැනක කියලා මම බලන මම හිතාගෙන ඉන්නවා මේ මිනිස්සු දැහැමිකමින් පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. බෑ. දැන් හමුදාවක් වගේ දැහැමිකමින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. තන්නේ කර අන සහ නීතිය මත තමයි මේ සියලුම හමුදාවයි පාලනය කරන්නේ. තේරුණා නේද? පොලිස් දෙක සපතු දෙක පොලිස් කරන එකේ ඉඳලම තියෙන්නේ මේක නොකළොත් දඬුවම කියන තැන. සීරුවෙන් ඉන්න තැන ඉඳලම තියෙන්නේ ඒ සීරුවෙන් නොසිටියොත් දඬුවම. සරියුට් එක ගහන තැන ඉඳලම තියෙන්නේ ගැව්වේ නැතුව දඬුවම. දඬුවම් පාන්නේ නීතිය. වඩියෙන් කැපෙනවා, නිලයෙන් කැපෙනවා, තව දඩුවන් වලින් එනනේ මම දන්නා හමුදා ප්‍රතිමහත්තයගේ මෙතන ෂර්ට් එකේ තරුවක් දාලා තිබුණ නැහැ කියලා මිනිහා දැම්ම ජර්ල් එකට මොකද වරද ෂර්ට් ඇඳුම හදලා තමන්ගේ තරුවක් දාලා නැහැ ඒක එකක් එක තරුවක් හරි ඒක දාලා නැතුව අවතක වෙලා හරි කොහේ හරි තියලා කෙලින් කූඩුවට. ඒ වගේ තියෙන දඬුවමින් ලෝකේ පාලනය මෙතන අපි හැදෙන්නේ මේක අපිට දැනෙන මේක අපිට දැනෙන මේක අපිට දැනෙන අපි හදාගන්න පාලනය කරන අපිට දැනෙන ඒකෙන් ලෝකෙන් අපිට ප්‍රශංසාවක් හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ මොකක් නින්දාවක් හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ ඒක වැඩකුත් නැහැ තමන්ට දැනෙන තමන් හිතක් හදාගන්න ඇවිල්ලා තියෙන. ඇත්තටම මම බණ කියන්න අප කෙනෙක් නෙමෙයි, බණ කියන්න මහාන වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. මම මහාන වුණේ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ගෙන් ඈත් වෙලා කැලේකට වෙලා සද්ද නැතුව ජීවත් වෙන්න. දැන් මම හිතන්නේ ටික ටික මම ඒක හදාගෙන යන්න හදන්නේ. <laughs> මොකද ඒ තුල මිනිස්සු ධර්මය අහන්න අය නැත්තම් ඒකට ප්‍රශංසාවක් නැත්තම් ඒකට ගෞරවයක් නැත්තම් ඒක අහන්නේ නැත්තම් වැඩක් නෑ. අම්බුරු ගොඩක් අය ඒ කියපොය දැන් ඇති කියලා නිශ්ශබ්ද වුණා. සමහර අය අපවත් වෙලා ගියා සමහර අය නිශ්ශබ්ද වෙලා ගියා. නිශ්ශබ්ද වුණා. හේතුව මේක තේරුම් ගන්න තරම් මොලයක් නෑ. සම්ප්‍රදායිකවමයි හිතන්නේ. ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ඉන්ද්‍රියන් වල බද්දේන් පොඩ්ඩක් නිදහස් වෙලා ඈත් වෙලා ඉන්ද්‍රිය ඉන්ද්‍රිය ශක්තියින් දුර්වල කරලා සීරෝ කරලා මිනිස්සෙක් හැටියට හිතන්න. මධ්‍යස්ථ කෙනෙක් හැටියට දකින්න. පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හැමදෙනාගේම උතුම් සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු සත්‍ය අවබෝධයන් සංසාගනිත්වා අපමාදේන සම්පාදේත සාදු